nire terapeutaren bulegoen nago. Barrua jaten ari zaidana, hitz ez hitz esaten saiatzeko. Ez da erraza. Ez baita logikaz edo arrazoiz azaldezak edan zerbait. Sentsazio hau da. Zerbait gaizki dagoela. Ena izela izan behar nintzena. Listo, izan ditudan ametsak kontatu dizkiot barruan dudan pertsonari buruzkoak. Pazientzia zentzun du. Buruaz baietze eginez. Amaitu duanean, arnaza sakon hartu eta aulkian geratu da. Nortasun krisi bat bizi duzula ematen du, esan dit. Barre egin dut, oso barregarri iruditu zaidalako, ozen esan duenean. Baina ez da bilokar galduta nago, nora ezean. Ziurgabetasun itxaso batean. Normala da zure adinean horrela sentitzea. Jarraitu du. Zure hogeiak trantzizio garaiak dira. Nor zaren eta nor izan nahi duzun asmatzen ari zarenean. Garai zaila eta nasia izan daiteke. Narrazio du noski. Baina horrek ez du errazten aurre egitea. Burua bildu nahi dut. Ez dago erantzun errazik, esan du. Baina uste dut garrantzitsua dela zure sentimentuak aztertzea. Eta zerk bultzatzen dituen asmatzea. Horrela bakarrik aurkituko duzu zeure onera itzultzeko bidea. Bai, ez egin dut. Arrazoi duela jakinda. Nire burua deskurritzeko bidaia hasteko ordua da. Jakin behar dut nor naizen. Eta zer nahi duen bizitzan ez da erraza izango. Baina azteko ordua da. Seri eta idazten hasi naiz. Astiru hasieran. Baina laster irten zaizkit hitzak. Hortzaroaz, familiaz, lagunez, esperantzez eta ametzez idatzi dut. Zoriontzu egiten hauten gauzez idatzi dut. Eta triste jartzen hauten Azken horren zerrenda luzea izan da. Iraganean min eman didaten gauzei buruz idatzi dut. Eta etorkizunaz kezkatzen nauten gauzei buruz ere. Eskuak raskatu, eta burua hitu arte idatzi dut. Baina amaitzerakoan harinago sentitu naiz. Zama bat zorbalditatik kendu izan balitate bezala. Gaur ere idazten jarraitu dut. Hobetik. Nire bizitzaren zati ezberdinak arakatzen gaur naizen pertsonaren gan moldatu neuten gauzetan sakonduz. Neure burua zinuiz jakin ditudan gauzak ikasi ditut. Eta poliki-poliki, nor naizen eta zer nahi duan bizitzatik kanpo ulertzen hasi naiz. Zenbat eta gehiago idatzi, orduan eta gehiago konturatzen naiz beste pertsona batzuei lagundu nahi didala. Nire historia partekatu nahi dut eta beste lagundu beren burua hobeto ulertzen. Podcast bat hasi dut. Eta nire bidaia munduarekin partekatzen hasi naiz. Podcast ezaguna bihurtu da. Eta itzalditan hitz egiteko gonbidapenak jasotzen hasi naiz. Gero eta jende gehiagorekin partekatzen dut nire historioa eta badirudi gero eta konfiantza handiagoa sentitzen dudala. Hori uste dut bintzat. Jakin badakit besteen bizitza aldatzen ari naizela. Eta ondo sentierazten nagorrek. Nire bidaiaz liburu idazteko proposamena ere jaso dut. Baita idatzi ere. Euskarazko libururik salduena bihurtu da. Orain aditu hau menaiz autoik ergun eta askunde pertsonalean eta mundu osoko jendeari laguntzen jarraitu dut. Askoren bizitzak hobeto doa zela esaten didate. Mundu guztiak uste du ondo nagoela. Hori ez da gira. Ena gondo. Iraganeko arazo asko ditut oraindik konpondu gabe. Eta oraindik ere antxitaterekin eta depresioarekin borrokatzen dut. Nire hau grabatzea da hobeto sentitzeko modu bat.